Ok. Acum, uh, pentru a porni, deci am pus uh, un pic de benzină. Uh, prima oară acționăm pompița de amorsare de 5-6 ori. Ok. Șocul îl dăm în sus. Avem grijă butonul de on-off să fie pe on. Așa. Apoi